آه، نساء اللد نساء طويلات من الخشب اليابس لا تجد الذاكرة لهن تشبيها سوى الرمح كن رماحا تشرئب من الحافلات حين يجئن لزيارة القدس كان هذا قبل قدوم مستوطنات قصيرات لا تجد الذاكرة لهن تشبيها سوى رصاص الدمدم